I posmiljio sam nas na Srbije našoj ćemo raditi ko je jači, sinove Gito ili Zino Gogeta. Tako ljudi, ono, e, osta like i sub na kanalu i pišite u komentarima neke nove teme ili neko mišljenje o nekom liku, ko je on i šta je tako dalje. Neku dobru teoriju, e, tako ljudi, ono, dobit ćete da i puls sve to. Zapratite me na Instagramu, imate link opisuda i ljudi, e, imate link opisu da moj Discord server za zabavu, to možete isto da postavite, imate isto ovaj link, tako ljudi možemo mi da krenu, da krenemo na ovaj video. Ljudi, ja mislim, to jest, oma krenemo na video, ljudi, ja mislim da su zinovi Gita i zinovog iste snage kao i običan Vegito iz originalnog timelinea i običan Vegeta, eh, Gogeta iz, origa, iz originalnog timelinea. Tako ljudi, ono i da, eh, ja mislim da su oni iste snage, samo po meni je bolji dizajn e, ovde Gogeta, to je Zino Gogeta, od original Gogete i da mi je bolji dizajn od... E, kako se zove, da im bolji dizajn običan Vegito nego Zino Vegito. Tako ljudi, ono, ali po meni i Zino Vegeta ima jako dobar e, dizajn i sve to. I sviđa što imaju Super Saiyan 4 oba dvoje, a plus e, Zino Vegeta ima Super Saiyan Kaioken. Znači Super Saiyan 4 plus Kaioken to ono wow. I da, ljudi tako ljudi ono i ja mislim to to za ovaj video, da ljudi ovaj video jako kratak pošto ono da, ja mislim iste da snage, tako ljudi ono nema šta da pričam više, tako ljudi ostaje like i sub. i me se on sad će vidjeti. Veliki pozdrav za sve živi ljudi, veliki pozdrav.